together. सलमान खान की मैं है नर्पिता के हस्बैंड आयुष शर्मा की फिल्म लव रात्रि का टीजर लॉन्च हो गया है इस फिल्म को सलमान खान प्रोडक्शन ने बनाया है फिल्म में आयुष के साथ एक्ट्रेस वरीना हुसैन है अपनी फिल्म का टीजर और लोगों का रिस्पांस जानने आयुष और वरीना पहुंच गए मुंबई के सिनेमा हॉल जहाँ खुद को सिल्वर स्क्रीन आरोप देख दोनों बेहद एक्साइटेड होंगे हम लोग अभी भी इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं <laughs> कि हाँ हम लोग थे स्क्रीन पे बट या I think very special unreal totally unreal Yeah? <laughs> I'm still happy and you know. I think it's, it's still sinking in. हाँ, <laughs> it's yes. still sinking in. We're being seeing ourselves, being on screen. Yeah. आयुष के फिल्म को सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म रेस जी के साथ जोड़ा गया है इस पर आयुष का क्या कहना है चलिए उनसे ही सुन लेते हैं आई थिंक वेरी लकी कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम रेस थ्री के साथ हमारा टीज़र अटैच हो सका एंड आई थिंक हम थोड़े नर्वस हैं आई होप कि पीपल लाइक द टीज़र उनको पसंद आ रहा है और बहुत जल्दी हम लोग ट्रेलर निकालेंगे तो उनको ट्रेलर पसंद आए so we can just hope कि everything is positive and people come and watch a film आपको बता दें कि इस फिल्म को अभिराज मीना वाला ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 5 अक्टूबर को रिलीज होगी बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेलाइकन जरूर प्रेस करें